Äh, ich mache da nicht so einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ähm, nee, mache ich eigentlich nicht. Auf Die Ideale der französischen Revolution. Wir haben leidlich die Gleichheit hingekriegt, leidlich die Freiheit. Aber die Solidarität und gar die Solidarität zwischen den Geschlechtern sind wir weit davon entfernt. Wir lesen es jeden Tag in der Zeitung. Im Durchschnitt verdienen die Frauen 25 Prozent weniger als die Männer. In keinem Land der Welt, also in keinem Industrieland der Welt bekommen Frauen äh, anteilmäßig so viel weniger Einkommen für dieselbe Tätigkeit als in Deutschland. Das hat was mit der deutschen Tradition zu tun. Und das, da haben wir ein Anerkennungsproblem heutzutage, vor allem wenn man das vor dem Hintergrund betrachtet, dass Frauen heute genauso arbeiten wie Männer. In der Bundesrepublik mussten noch bis 1973 verheiratete Frauen die schriftliche Einwilligung ihres Ehemannes haben, wenn sie eine äh, Erwerbsarbeit, eine unselbstständige Erwerbsarbeit aufnehmen wollten. Also den Arbeitsvertrag musste der Ehemann unterschreiben. Bis 1973 in der Bundesrepublik Deutschland. Im Grundeinkommen liegt ein Emanzipationsaspekt. Ne? Also überall, wo Herrschaftsverhältnisse sind, die brechen auf. In Familien, man, hat nicht mehr, man ist nicht mehr der Obereinkömmler und die anderen haben sich zu strecken. Ne? Das könnte auch ein Problem sein. Also immer, wo Patriarchat ist, nö. Ne? Plötzlich hat die Frau auch ihr eigenes Geld. Ne? Auch in anderen Kulturen, sagen arabische oder irgendwas, da taucht das sofort auf. Ne? Nicht der türkische Vater kriegt plötzlich 5000 Euro, weil er eine Frau hat und drei Kinder und er noch da ist, sondern er kriegt einen Tausender, die Frau kriegt einen Tausender, die Kinder kriegen einen Tausender. Das, wird aufgebrochen. Aber wie gesagt, da bin ich ja eher skeptisch noch ähm, gemeint, dass damit auch so, so etwas wie eben Gleichberechtigung, also Emanzipation von Frauen und auch von Männern umgekehrt, also eher eine Angleichung von Lebensrealitäten stattfinden könnte. Also je nachdem wieder, wie es dann ausgestaltet ist, aber wenn es wirklich so ist, dass ähm, egal ob Mann oder Frau oder Kind übrigens, ähm, ähm, also jede Person, jeder Kopf ein, ein Grundeinkommen bekommt, ähm, dann bedeutet das natürlich, dass es eine, zu einer selbst, zu einer eigenständigen ähm, Sicherung von, von Frauen kommt, die wir eben momentan nicht haben, durch Bedarfsgemeinschaften und so weiter, äh, durch unser Steuersystem. Und das wäre also auf jeden Fall eine Stärkung von Frauen, dass die eben eigenständig ihr Leben planen können. Ähm Klar ist natürlich so Mechanismen, die außerhalb dieser ökonomischen Logik äh, sind, also wenn Frauen benachteiligt werden, weil es irgendwie Männerseilschaften gibt oder so, das würde davon nicht tangiert. Ja? Ähm, Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, weil da muss man natürlich separat dagegen vorgehen. Äh, es wäre nur schlimm, wenn das Grundeinkommen diese Seilschaften stärken würde. Dafür gibt es aber nun gar keine Anzeichen. Es gibt die Befürchtung, dass die Frauen dann zu Hause bleiben und die Männer dann arbeiten gehen und wie wir das schöne Dafür spricht nichts. Beide haben eine Steigerung ihrer Optionen, beide Geschlechter.